Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kembali kita semula dalam Saf React Season 3 Episode 2 Agent Ali Tanpa buang masa Jom kita teruskan Sorry lambat Tapi Dr. Hisham ni nampak macam Sila sila Apa chill dia Dato' Hisham ni Tu dah baca Semua nah, Cool mestilah. tapi efficient Aku suka kan Dato' ni saya. Kamu tak rasa ke dia macam Strict Ketinggalan sikit Oh ketinggalan alright Uh, saya apa plan dia? Untuk membawa Cyberaya pergi lebih jauh. Kita berganding bersama. Saya percaya kita pasti boleh. Apa plannya? Okey, uh, doh we asrama. bangun semua, masa untuk mulakan hari baru. Bangun, bangun, bangun, bangun. Oh. Lorong ni tak Dah macam sekolah kan. Ha. Bukan kau ke yang punca? Apa yang berlaku semalam? Oh. Aku cari ni. Eh. Mana Aci? Ha macam pun time masa asrama eh. Aku eh. Pintu. Kan. <laughs> Oh ni yang buat malam lambat ni makan main benda ni. Nama dia pun Kai. Ingat kan macam makan-makan ke apa? Eh, kalau aku tahu, dah bawa dah aku punya koleksi. Tak apa ke kita main? Dah lambat ni. Alah, kejap je. Bukan susah nak bangun awal. Lepas tu sampai tengah malam. Ini mama awak? Ah, ada yang dah tahu. Ya ke? Wah. Maksudnya Dia dulu juara arena lah ah, Patutnya sesuai ikut generation kan Padahlah Ali pun handsome Yang kan ikut generation Takkanlah Rizwan <laughs> Generation sebelum mak dia Killnya tak dapat diturunkan sekali Ah, mula dah, mula dah. Aku tak tahu. Hari tu dah toksik, toksik dia pergi luar negara. Gadget super agent tu kan. Kayaknya dia biasa-biasa aja deh. Ha. Hah. Mengecewakan sekali. Eh, korang memang tak saya mulut eh. Wah, gila lah. Moon cover, budak-budak cyber memang penakut. <coughs> Penakut? Kau Yeay. pasti dah habis kaji. Malaysia? <coughs> Ha, ambil kau. Ayan muka. Betul-betul tau nanti. So, mak dia seorang je yang pernah menang daripada okay. Teras Tekno kan? Ha, ah, ni recap balik waktu dia lawan eh, dengan Bakar. Woo! Apa Mudah. Bagi chan lah sikit. Eh, tengah bagi chance lah ni. Ya! Ha, kita tengok! Zap! Barrier! Ha! Eh, eh, Tapi dia macam dibayangi oleh apa mak dia power lah kan. Tak boleh juga kan macam tu. Sebab lain orang lain dia punya kekuatan masing-masing. Walaupun apa ketua teras sendiri cakap yang dia dah ada darah mengalir kan. Cakap, orang pun rasa aku tak guna sekarang. Sebab dah tak ada Iris. Jangan down Ali. Habis tu, kau sedih? Dah tak nak bertanding? Belum bertanding pun kau dah kalah. Ha, finally. Rudy bagi bagi juga semangat. bolehlah walaupun dia macam jual mahal sikit kan. Kau dah ada kat sini. Buat je yang terbaik. Dia nak elevate Rudy punya karakter ke? Nak bagi aku suka karakter Rudy kan season ni? Kamu bagi setiap peringkat adalah untuk bergerak dari garisan mula hingga ke penamat. Peserta yang paling cepat akan dikira sebagai pemenang. Race je lah oh, Of course lah kan Jet memang laju lah Eh Jet pula Apa Zaz Jet pun sama dia boleh terbang je Alright Rudy nampak Tak macam easy je Ali pun dah training So should be easy Oh dia buka barrier eh Wah, kalau kena detect, kena tembak Tapi dia ada barrier So should be okay Aduh Dua-dua jatuh Out eh Oh Kenapa dia slow kan ni ke Dia baca semua eh Oh jump boost Lebih kurang macam Ali lah Cuma dia tak ada roket lah Lajulah dia ni Okey, Ali. Hmm. Sampai pun. Korang semua tunggu apa ni? Aku pergi dulu. <laughs> Are you sure? Oh, kena timba hmm. out dah. Malang sekali. Oh. Taju. Okay, nice. Music Wah gelombang bunyi weh Ya sekarang kat depan uh, Rudy Moon pun kat depan juga Alright dengan Apa Sam Oh ada barrier Kena fight ni Oh robot ni Susah kan Ali dah tak ada Iris Dia kena betul-betul pure skill eh Boleh ke melantu-lantu ni? Oh, nice one. Headshot. Ini bukan race biasa ni. Ada masuk tempat, -tempat lain pula ni. Ha. Ada pilihan tool pula. Oh. Kena pilih apa? Nak guna apa eh? Aku tak boleh ni. Oh, disable semua gadget. Okay, interesting. Oh. Eh. Ah sudah. Oh dia guna robot tu. Punya weapon. Nice. Tak kisah apa pun cara asalkan lepas. Oh lagi satu berhenti pun kan sebenarnya. Wah nak kena naik atas. So, semua yang import semua dah Lepas. Oh, oh kena hafal. So boleh boleh ada competition juga kat sini kan. Sebab dua orang tak boleh satu platform. Sudahlah bro, kau tak boleh lepas ni. Ya, tahulah kau high level kan, tak payahlah. Pandai rendah. Oh. Dia dah jadi kebiasaan dia dah kan? Disebabkan dia dah banyak pakai iris, dia dah boleh compute dia punya pergerakan sendiri. Wah. Ini big upgrade weh. Walaupun probably dia akan fail Tapi aku rasa Kita boleh nampak potensi dia Oh, Gunakan gasing tu Sebagai penunjuk Yo-yo tu sebagai penunjuk Gasing tu sebagai boost Ah, oh, okay Oh, skip terus semua Oh, sikit lagi Ali Come on Oh, sama pula satu platform You're out there eh? Come on, Ali! Yup, nice. Keempat peserta dengan markah tertinggi Alah, Ali tak dapat. peluang untuk memilih upgrade istimewa Ooh. ciptaan ejen kita. Wah, Ali tak dapat. Siap betul lah. Sekarang, kecederaan ke atas Chris. Ha. Seorang ha? ejen seperjuangan, Rizka. Kamu dikenakan penalti So, Ali dapat nombor 4 lah. <laughs> Apa? Nasib lah tak ada disiplin Alright hmm, Padan muka <laughs> Mu ni adalah aku Kau dapat nombor 4 Punya perasaan Nice Tadi masih belum terlambat Untuk kamu mengubah kedudukan Ah, okay Baru hari pertama kan Tempat teratas Ya yeah. Projek pembangunan pinggiran merupakan satu inspirasi Pembangunan pinggiran? That's cool, aku baru minta tadi Jadi sebagai Semalam. langkah untuk mengembangkan aspirasi ini saya merancang untuk membawa suatu perubahan yang baru ke atas hala tuju cyber raya. Okay. Buat pertama kalinya okay. kita akan membawa kemajuan ke serata dunia. Oh, okay, nampak cita-cita besar tapi uh, taklah. Ha, it's in it might be too big. Aku rasa it might be too big. Okay. Itulah dia episode 2 uh, kita ada cerita sikit pasal pemimpin baru kita Datuk Hisham dengan dia punya visi misi yang gempak tapi aku still tak confident lagi lepas yang dekat dalam uh, arena pula uh, Ali not bad dia place nombor 4 lepas uh, apa Rizka kena tolak 10 point uh, aku seronok bila tengok uh, Ali dia berusaha mencuba tanpa Iris tapi aku still rindu Iris juga kan. Tapi kita tahulah mungkin ini yang terbaik untuk Ali. Mungkin Kan kita tahu kan Ali akan diberi kostum Satria tu. Uh, sampai masanya nanti kita akan tahulah macam mana. Okay so itulah dia untuk episod kali ni. Kalau korang suka dengan episod ni, suka dengan reaction aku macam biasa. Boleh like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.